assalomu alaykum sizlar bilan men Max Madiev. Xo'p, bugun go'ch idorasiga bordim va juda ham ko'p hammani qiynayotgan savollarga yetarli darajada javob olib keldim degan umiddaman va uni sizlar bilan bo'lishaman. Videoda boshda mavzuga kirishdan oldin men shuni aytmoqchiman. Bugun adashmasam 2250 taga chiqdi obunachi. Bundan e, juda ham xursandman. Avvalambor katta rahmat. To'g'risini aytaman, men bu ga pul topish uchun yoki e, obuna ko'p qilish uchun kirganim yo'q lekin kattakon rahmat meni mehnatimni oz bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rib hurmat qilib meni poddeshka ruschasiga poddeshka deydi qo'llab quvvatlayotganlar uchun juda ham men minnatdorman e, mindan min Alloh rozi bo'lsin sizlardan negativ yozayotganlar uchun shunday deb to'xtalib o'tib ketaman. Sizlar juda ham zo'rsizlar, sizlar vobshe zo'rsizlar degan e, jumla bilan to'xtab o'tib ketaman. To'g'risi juda ham ko'p negativ e, yozgan kommentlar ham bor, so'kinishib, o'zidan o'zi bilmadim sababi. Men uchun ular narsalar umuman qizi emas ko'pchilik mendan xohlagan narsasi videoingni to'xtat ya'ni video olishni bas qil deyishdi o'zinglar ham buni javobini bilasizlar men sizlarni gapinglar bilan bu videoda to'xtatib qo'ymayman ya'ni shu narsaga aytib o'tib ketishim kerakki youtubeda pul topyapsan men youtubeda bir tiyin pul topmayman bir tiyin pul e, haligacha topganim yo'q bundan keyin ham bilmadim topmashim mumkin lekin e, planim yo'q unaqa ho'p do'stlar e, to'g'risi negativ kommentlardan menga ajoyib hayron qoldirgan kommentlardan biri bir dona komment emas 2-3 dona shunaqa kommentlar kelgan qizlardan asosan shu Turkiyada klublarda ishlaydigan qizlar yozgan juda ham bir e, nima deydi hattoki o'g'il bolalarda ahli yetmaydigan so'kinishlar yozgan menga yozgani bor meni o'sha so'kingandan keyin ba'zi insonlar so'kinma deb o'sha katta ayollar so'kinma degan ayollarga ham yana javoblar shunaqa so'kinganlar bor. U so'kinishlarni ko'rsanglar, juda ham hayron qolasizlar. Shaxsan men unaqa so'kinishlarni bilmayman. Ya'ni shunaqa yangilik so'kinishlar topishga hayron qolasizlar. Xo'p, men shu narsani aytib o'tib ketishim kerak sizlarga meni yomon ko'rayotganlar meni juda ham bir yoqtirmayotganlarga shu narsani aytib o'tib ketaman men sizlarni yoqtirib men sizlarni juda ham yaxshi ko'rib borayotganim yo'q shu narsani bilinglar do'stlar ham internetda derski ham internetda o'zicha zo'r ham internetda shunaqa. Lekin mayli, sizlarga o'sha-o'sha javobim, sizlar zo'rsizlar. Xo'p do'stlar, e, endi mavzuga qaytamiz. Mavzu o'zingizlar ko'rdinglar, Turkiyada hozir juda ham mishmish bo'layotgan, juda ham ommaga tarqab ketgan gap. Hattoki menga kommentariyada juda ham ko'p shu narsani yozishdi, shu narsani aniq qiling deb. Bugun ertalabdan o'qishga bormasdan ko'ch idorasiga bordim. Bugun juma, ya'ni ko'ch idorasiga bordim va shu narsalarga oydinlik kiritib bu yerga keldim va video yozyapman. Hozir iloji borchi bu videoni bugun qo'yishga harakat qilaman, xudo xohlasa. Xo'p, nima bo'ldi? Birinchi o'rinda mana bu rasmga e'tibor bering. Mana bu rasm juda ham ko'p e, tarqaldi, juda ham ko'p insonlarga bir nima deydi, mishmish bo'ldi. O'sha bu rasmda yozilgan qirg'izlar, o'zbeklarga dokument bermaymiz, shunga o'xshagan narsalar. Xo'p, e, bundan keyin e, uje yana bitta mishmish tarqaldi. Turkiyani o'zbeklar 10 kun ichida, adashmasam 10 kun ichida chiqib ketishi kerak. degan Xo'p do'stlar, bunga oydinlik kiritish kerak. Bu narsa 2013-yili kirilgan qonun bor. E, randavu agar soxta bo'lsa, ya'ni qanday soxta e, randavuda berilgan, ya'ni dokumentlarga, masalan, o'sha yerda dokumentlar kirasizlar, hamma yo'g'inglarda kirasizlar, o'sha yerda kvartiralarda nimaga kelgansizlar, o'sha o'sha yerdagi dokumentlarga, ya'ni qo'linglardagi o'sha propiska shunga o'xshagan dokumentlar bir-biriga mos bo'lmasa, ya'ni shunga o'xshagan narsalar o'sha yerda soxta bo'lib qolgan bo'lsa xato chiqqan bo'lsa randavuylarga borishga kech qolib ketgan bo'lsanglar sizlarga e, go'ch idorasidan 10 kun ichida tulkani chiqetish kerak ya'ni chiqish kirish yo'q degan e, qog'oz beradi. Bu narsa sizlar yana o'sha 3 oy, 4 oy kutasizlar, randevuda olib o'tsizlar, bilasizlar. O'sha narsani kutganga yarasha yana qochoq bo'lib qolmasin degan maqsadda bu go'ch idorasi tomonidan beriladi. Hech qanaqa hozir mish-mish keyin ishonmanglar ya'ni Turkiyada uje dokument bo'lmayaptimi yoki shunaqa endi randevuga keladigan bo'lsa, do'stlar randevuda hamma o'zi ola oladi randevu oddiy bu e, dokument olishdan oldin 3 oy oldin beradigan qog'oz. Oldin 1 oy oldin berasdi, undan keyin 2 oy oldin berdi, 2 oy oldin beryapti. Ankarada adashmasam ha shunaqa. va hozir 3 oy, 4 oygacha o'chirib ko'pligiga 4 oygacha cho'zib yubordi. Shaxsan meni dokumentim 4 yillik. Shu yuzdan, ya'ni mencha hozir yangiliklarni bilmayotdim. Ya'ni ba'zi insonlar yozibdi, manaqa bo'ldi, anaqa bo'ldi. Do'stlar, hamma yerda har xil bo'lishi mumkin yoki har kuni har xil sharoitlar e, bo'lishi mumkin. O'shanga qarab e, vivid qilmanglar. Men shaxsan o'zim olganim uchun men o'zim bilgan narsalarni gapiryapman har doim. Boshimdan o'tganlarni gapiryapman. Xo'p, 12 kun ichida ketish kerak nima degani juda e, ko'pchilik shunaqa e, soxta demayu e, kam nima deydi haqsiz qilyapti ya'ni propiskani noto'g'ri kirib qo'yishyapti. Ya'ni randevu bersam bo'ldi deb turib internetdagilar o'shani to'g'ri o'qimasdan juda ham bir loqaytlik bilan randevu beryapti. Adashmasam 30-20 lira bo'lsa kerak. Narxi bilmayman. Men shaxsan o'zim randevuni o'zim chiqaraman. Randevu qilish juda ham oson do'stlar. Xo'p, o'sha yerda kvartiralarni noto'g'ri qilib qo'yishyapti. Sug'urtalarni tezroq qilsam bo'l deb hamma internet hozir randavu berayotgani uchun noto'g'ri qilib qo'yishyapti. E, randavu 2-3 liraga tayyor bo'ladigan narsa. Ya'ni o'zingizlar internetga kirib turib, o'zingizlar qilib, o'shani chiqdi qilib olasizlar. Xolilar rangli chiqaringlar, xolilar rangsiz chiqaringlar. Buni umuman foydasi e, farqi yo'q, to'yis. Randavu adashmasam 10 e, tami, 8 tami list bo'ladi. Adashmasam shunaqa. Xo'p, Dokumentlarni men so'radim, mashtaqa dedim, e, hozir dedim dokument qilish juda ham qiyin bo'lib ketibdi. Sababi nima desam, dokument qilish juda ham qiyin bo'lib ketgani yo'q. E, odam soni ko'paygani uchun bir dona kvartiradagi e, o'nlab-o'nlab ya'ni bitta kvartiradagi o'nlab-o'nlab propiska beryapti dedi. U bitta kvartiradagi adashmasam 6 tamidikin e, ya'ni chet ellik yoki 7 tami 8 tami hozir to'shni esimdan chiqib qoldi. Shunaqagacha, ya'ni 6 ta deylik, 6 gacha e, kvartira qo'yish mumkin ekan. Ya'ni nima deydi? Propiska 6 ta odamga berishi mumkin ekan, ya'ni yabanch o'laroq. Xo'p, e, shu narsalarni inobatga olinglar, e, kimdan dokument qilayotgan bo'lsanglar, o'sha dokumentni ko'rib chiqib, o'zinglar ko'rib kvartiralarni, o'sha sug'urtalarni, sug'urtani ham hozir ular juda ham noto'g'ri qilib qo'yishyapti sug'urtani beraman deb turib sizlarga shu qog'oz chiqarib bersa bo'ldi ustinglarda ism familiyalar bo'ladi bo'ldi shaxsan men e, randav olyotib yillarini noto'g'ri qilib qo'ygan unaqa narsalarga melish narsalarga inobat olmayapti o'sha asosan e, bu go'cha idorasidan so'ralgan narsa bu kvartira ya'ni propiskani so'rayapti bu bir ikkinchidan to'lovlar to'lovlarni ustidan o'sha yerda hozir go'ch idorasida bo'lib qoldi go'ch idorasida to'lovlar qilyapsizlar undan tashqari rasm bu narsa oson ho'p yana nima kerak bo'lyapti sug'urta kerak bo'lyapti sug'urta qog'ozinglarni avvallab bir yillik sug'urta olishinglar shart sug'urta endi bolnitsalarga borsanglar skidka beradi deyishadi bilmadim shaxsan men umrimda bir marta borganman unda ham e, shaxsiy bolnitsaga borganim uchun og'rib qolganimda unaqa ja sezirarli darajada menga unaqa skidkalar bo'lmagan ya'ni o'sha aptekaga kirsanglar ham skidka qilib beradi deydi endi o'sha siz olgan sigortalarni qayerda anglashmasi bo'lsa qayerda ya'ni kelishuv bo'lsa o'sha sigorta firmasiniki o'sha yil shu e, aptekalarda jicha skidka qilib berishi mumkin ekan shaxsan meni unaqa ko'p boshimdan o'tmagani uchun men ja bilib olmayman ya'ni ho'p Propiskaga juda ham qattiq e'tibor beringlar. 10 ta 15 ta olgan insonlar уже kompyuterda chiqyapti, manaqa manaqa deb turib, asosan shu bilan o'tirmisinda bekor qilib yuboryapti. Do'stlar, u yerda e, farshivni degan narsa yo'q. U yerda randevularda pechat bo'lmaydi hech qanday. u prosta olinadigan o'chirit. O'chiritga prosta oldindan shular sizlar tayyorgarlik qilib, kvartiralarda, ism familiyalarda nimaga o'tirib olayotganinglarni kiritasizlar. Bu narsani farshivnisi bo'lmaydi, ya'ni o'shani yaxshi inovatga olib, prosta kvartiralarda, propiskalarda yaxshi bilib olinglar i va qanday o'tirib olayotganlarni bilib olinglar. Masalan, shaxsan men studentski o'rganchi bo'lganim uchun e, menga juda ham ozroq dokumentlar ketgan. O'sha banka hisob, e, banka hisobidan keyin kvartira, e, o'sha propiska kerak bo'ladi. Обязательно propiska hammasida bor. Undan tashqari o'qishdan qog'oz kerak bo'ldi shaxsan menga. O'qish va rasm ularga mayda chudalar o'sha rasm to'lovlar to'lovlari meni 70 liram adashmasam 70 o'sha kart pulini berganman xolos boshqa umuman hech qanaqa to'lov qilmaganman go'ch idorasiga shu yuzdan men ja bilib olmayman hech pul ketishini e, sig'orta sig'orta har xil bo'lib ketdi juda ham arzon sig'ortalar chiqib ketdi ha o'sha sig'ortaga ham yaxshi e'tibor beringlar juda ham arzon sig'orta kompaniyalari chiqib ketdi o'shalarni ham hozir juda ham inobatga jiddiy olyapti o'sha normalniroq sug'urtadan qildirganinglar menimcha yaxshiroq bo'ladi, ishonchliroq bo'ladi do'stlar. Dokument olishinglar shart emas degan videoga juda ko'pchilik norozilik bildiribdi. Endi bu yerga kelayotganlarning hammasini ham yonida puli bo'lmayapti do'stlar. Shu narsani ham inobatga olinglar. Men olsanglar, dokument olsanglar yaxshi dedim. Lekin agar pulinglar bo'lmasa cho'ntaginglarda pulsiz kelayotgan bo'lsanglar ja shaxsan men birinchi kelganimda 2 yil dokumentsiz yurganman hech qanaqa mana yana kelib hozir 4 yil dokument oldim bu narsani yomon zarafi yo'q dedim balki istanbulda o'zbek juda ham ko'payib ketgani uchun istanbulda problemalar chiqayotgandir lekin Ankarada hali unaqa to'polon unaqa problemalar bo'lgan yo'q haligacha bo'lmaydi degan umiddaman xudo xohlasa chunki dokumentsiz yurganlar juda ham ko'p o'shani yaxshi inobatga olib olinglar ikkiga yana bitta narsa e, agar umuman dokument olmayman, umuman dokumentsiz yuraman deydigan bo'lsanglar ham har ehtimolga qarshi randevu olib qo'yinglar, randevu 3 oymi, 4 oymi, necha qanchaga bersa bemalol yurasizlar. O'sha men liceturada mana randevum bor deb chiqatishingiz mumkin. Yana plus tarafi shuki, randevu olganinglardan keyin e, o'sha pullardan balki dokument qilishga to'planib qolar, o'shanga qarab dokument qilishinglar mumkin. Agar o'zingizlarda bu yerda kvartiralar bo'lsa, qayerdandir kvartira olgan bo'lsanglar, ya'ni kira bemalol o'zingizga dokument qilsanglar bo'laveradi U illoki biroq qilib berish shart emas sizlarga u shirkatlar hozir qilib beryapman deb o'z shirkat emas o'zlaricha kelishib turib kichik eski bo'lib olib 2-3 yil yurib bo'yib turib shirkat deb o'zlaricha shirkat qilishib olyapti 500-600 dollarga dokument qilib beryapti temma teng insonlarga qolyapti bemalol o'zingizlar qilsanglar bo'ladi bu narsani Chunki temani asosiy negizi shuki hech qanaqa problema yo'q, hech qanaqa chiqarish, qarash, unaqa narsalar yo'q. Bemalol ishlab, bemalol nima deydi tirikchilik qilayotganlar tirikchilik kunini o'tkazayotganlar kunini o'tkazishinglar mumkin o'zim shaxsan go'ch idorasidan borib bugun shu narsalarni o'rgandim unaqa narsa yo'q ya'ni mish mishlarga ishonmanglar agar unaqa narsa ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa E, davlatni kanallarida ya'ni xabarlarni tarqatishi mumkin ekan. Hozircha unaqa mishmishlar yo'q. Kuninglar xayrli o'tsin deyman. Yana kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Zeroki bu menga ajoyib bir motivatsiya beryapti do'stlar. Men sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Negativ yozganlar sizlar hamisha zo'rsizlar. Sizlar bilan ko'rishguncha Max Madiev. Bye bye do'stlar.